ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಥರ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕಾಗಿದೆ ನೀವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗೆ ನಾ ಇವತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ವೆಸ್ಟ್ ತಗೋತಾ ಇದೆ ಸೊ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಡಿ ಎಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಏನಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫುಟೇಜು ಇನ್ನೂ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಬೈಕಿಲ್ಲ ಏತರಲ್ಲೇ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೇ ಬಿಡು ಏತರಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹೆಂಗೂ ಏತರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಏತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಇನ್ನು ಗಾಡಿ ಬರೋಕೆ ಒಂದು ವಾರ ಒಂದೂವರೆ ವಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಬಂದು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಇವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ವೇಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏರಿಯತ್ತೋ ಒಂದು ಗಣೇಶ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಗಣೇಶದ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಥರ ಬರುತ್ತೊಂದು ಟೆಂಪಲ್ಲು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏ ಥರ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡಬೇಕು ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಾಡಿಗಳು ಓಟೆ ಕೊಡಿತಾ ಇದೆ ಇಕೋ ಮಾಡಲ್ವಾಗೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮೋಡ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಓಟೆ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಲೇಜ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಮೈಲೇಜು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕದಂಬ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬೈಕಿಂಗ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ wait safe guys Ganesha temple ಇಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಂ ಇಲ್ಲೋ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಕಡೆ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಬಿಡ್ದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಿಡ್ದಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ಸನ್ಸೈ ಸನ್ಸೆಟ್ಟು ಸನ್ರೈಸು ಇಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಗಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಓ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಮೂವತ್ತು ಮೂರು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಫಾರ್ಟಿಲು ಬಂದಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡಿ ಆ ಥರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಓಡಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಗಾಡಿಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ರೈಡೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕಾ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಯಿತು ಬಿಡದಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಆಚಿಂದ ಹಂಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ನೆಲ್ಲಿಗುಡೆ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದೇನು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನು ಅಲ್ಲ ನೆಲ್ಲಿಗುಡೆ ಕೆರೆ ಬಟ್ ಅದೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎರಡು ವರ್ಷನೂ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ನೆಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗೆ ಅವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಬಂದು ಅವ್ನು ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಸೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ <laughs> ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಗುರು ನೋಡ್ರಿ ಬಿಡ್ದಿ ಹತ್ರನೂ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸಾಕಾದಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ಲೇಸು ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಹರ್ಷ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನೇ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನೂ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಹಾಕೋದಾಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಎಪಿಕ್ ಹೇಳಬೇಕು ಮಗ ಬಂದು ಒಂದು ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ ತಗೋ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗದು ಅಂತ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ವೀಲ್ಸ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ವೀಲ್ಸ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಇದೆ ಅದವರು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎದುರುಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಸೈಕಾಗಿ ಫಾಗ್ ಆಗಿದೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಓಹೋ ಸೊ <laughs> ಇದೇನೆ ನೆಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಇವಾಗ ಮೇಲೆ ಹತ್ಸನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓ ಓ ಓ ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿಗಳು ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಕೆರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಡಿಡು ಡಿಡು ಡಿಟು ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಥರ ಇದೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ನೈಟ್ ಔಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಂದು ಗಾಡಿಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ತಿನ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸೊ ನೀವು ಬರ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸು ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಿಶಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ನೀವು ಪೀಕ್ ಮಾನ್ಸೂನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಯಾವಾಗ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಗ್ರೀನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಒಣಗೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ರೋಡ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ರೀನಾಗಿರೋದು ನಾನು ಅವಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಬಂದಿದ್ದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನೋ ವೀಡಿಯೋನೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಫುಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ನೀವು ಬೇಕಾ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಲಿಂಕ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವಾಗ ನಾನೊಂದು ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ ಬಟ್ ನೋಡಿ ಗಲೀಜು ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಸ ಇರೋದೆಲ್ಲ ತಂದು ತಂದು ಕವರಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದಿತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಕೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ವು ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಮಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಕಾರೆಲ್ಲ ತೊಗೊಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಓಪನ್ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಇದು ಬೇರೆ ಇದೆ ಏನದು ಒಂದು ವ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋ ಥರ ಕೆರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಲೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೊ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫಾಗ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಹತ್ಬೋದು ಆ ಬೆಟ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಹತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸನ್ಲೈಟ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತಿದೆ ಒಂದು ಸಲ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಬ್ಬರೇ ಹತ್ತಿದ್ವಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಬಟ್ ಹೆವಿ ಟಫ್ ಇದೆ ಹೆವಿ ಟಫಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತಬೇಕು ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಹೊತ್ತಿದೆ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಸನ್ಸೆಟ್ಗೆ ಸಕಾಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಫೋಟೋನು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಫೋಟೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಅವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಸೊ ಹಿಂಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಳ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಅದು ಗಾಡಿಯೆಲ್ಲ ಇಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಬಂದು ಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಚು ಸಾಕಾಗಿದೆ ನೀವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸಾಕಾದಾಗೆ ಫುಲ್ ಮಳೆ ಬಂದು ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗೋಗಿದೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಡ್ರೈ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾವಾಗಲೇ ಬಂದೂ ಫುಲ್ ಪೀಸಾಗಿ ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ ಫುಲ್ ಕಾಡಾಕಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ಆ ಕಡೆ ಕೆರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಗಾಡಿನ ಹಾಕೋಣ ಅನ್ನೋ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಸನ್ಸೆಟ್ಗೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಚಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗುರು ನಮಗೇನು ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಗುರು ಅದು ಮನೇಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತುದೀಲಿ ಮಾಡ್ತವನೇ ಬೇರೆ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಪಾರ್ಕೇಶ್ ಅವ್ನ ಗರ್ಲ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾಳೆ ತುಂಬ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಬೆಳ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ರೈಡಿಗೆ ಬಂದವನೇ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂದ ಬಂದು ಅರ್ಕೇಶ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆನೇ ಬರೋಣ ಬಿಡಿ ಸೊ ನೋಡೋದಲ್ಲ ನೀವೀಗ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಕ್ರೇಜಾಗಿದೆ ಸಾಗರಾಗಿದೆ ನೀವು ಸನ್ರೈಸ್ಗೆ ಸನ್ಸೆಟ್ಗೆ ನೈಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ಚಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಗರಾಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸು ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಒಂದೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರನ್ನ ಆಚೆ ಹೋದರೆ ಬಿಡದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಬಾಬು ಅವೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನು ಬೇಕಾದ ತೊಗೋಬೋದು ತೊಗೊಬಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತೊಗೊಬಂದು ತಿಂದು ಬಿಸಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದೆ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತೀನಿ ಯಾವುದು ಗಲೀಜು ಮಾಡಬೇಡಿ ಗಲೀಜು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಮನ್ಸು ಬರೋಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾಷ್ಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಿಡ್ದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬರೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಬನ್ನಿ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗೋಣ ಓ ಜನ ಜನ ಜಾತ್ರೆ ಓ ಯಾವ್ದು ಇದು ಆಗಲಿ ಓ ಓ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏತರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಗಾಡಿ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಮ್ಮ ನಾವು ಯಾವ ಗಾಡಿ ತರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಗಾಡಿ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಓ ಯಾರು ಗುರು ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬೆನೆಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕವಾಸ್ಕಿ ಇದೆ ಓಹೋ ಮೂರು ಸಿಂಗಲ್ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಒಡೆ ಹಾಂ ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಜಾಗ ಐತೆ ಮಗ ಸೊ ನೋಡೋದು ಅಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದಂತೆ ಅದು ಇಷ್ಟಿಯಾಗೋಗುತ್ತೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೇ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಸಾಕಾರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬೆಣ್ಣೆ ಗಿಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಾವೇನು ಹೊಸಬ್ರಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಲ ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಆಮೇಲೆ ಪಲಾವು ವಡೆ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮನೆಯ ಕಡೆ ಪಯಣ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಹಾಕಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಒಂಟಿಗೆ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಡು ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಸಿಗೋಣ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಿ ಮನೇಲೇ ಇರಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್